sou Soraya e hoxe vou xogar un xogo que encontrei fai non moito por aí, por internet adelante, buscando nos confines, no fondo, chamado Five Nights of Blood Por Polo que vi na descripción é un xogo de medo, pero que ten moi, pero que moi boa pinta. Eh, o xogo parece trata sobre... Ai, non pon, que extraño. Bueno, mellor, máis suspense. ¡Vamos a descubrir cómo es! ¿Qué te querías ¿Que todo esto iba a ser un simple show? Pues no, bonita. Ahora el señor controla toda tu casa. Esto será divertido. Para mí. ¿Qué, qué, qué? No, señor. Vale... Será mejor que corto el vídeo. Ah, vos me decís a ah, No entiendo qué fue eso. Se una a. No, no, Pero qué. Pero. ¿eh? pasa, nevera? ¡Las luces! Esto, esto es muy raro. Ordenador, nevera, a luz, que fa... Bueno, yo no falla. ¿Y qué? Era porque es la tengo a tele. Sin importancia. Esto es demasiado raro. De acuerdo. Otra esa nevera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa en la mía casa? Tengo Tengo que echar a a por día. Eh, esto es demasiado. a luz está otra saco Se Voy a llamar a la policía. Esto no puede ser. ¿Por qué? No, no marca. Vale, será mejor que vaya a otra parte. No, Vale, esto, esto dame medo ¿Por No, no no a entrar aquí. No, Vou me, vou me a habitación, vou dormir un poco. Será mejor. Vale, mejor voy a dormir ¿ya? Espérame bien. Por qué velas en mi habitación? Bueno, No importa. Vale. Vale, esto es raro, hay ruidos raros. Apagó su luz sola. Esto es una pesadilla o algo. Voy a dormir. Voy a dormir mejor ¿Pero qué?